Nek penasaran bukaan wae. Ini ya Pak kuncinya. Kamarnya ada di lantai 2 nomor 205. E, eh, barang-barangnya mau dibantu? Gak usah Mbak, makasih. Itu temennya kenapa Mbak? Biasa Pak, lagi galau. Maaf ya. Mari, mari Mbak. Perlu tak buka kepo? ben ora penasaran. Ojo, ben aku wae. Mungkin kado ini akan jadi pemberian terakhir dari Robi. Setelah sekian banyak kado-kado yang sudah aku terima. Vira, Vira tunggu Vira. Vira aku butuh penjelasan dari kamu Vira. Vira tunggu. Vira. Vira tunggu. Kamu kenapa putusin aku? Muhammad Robi Awaludin bisa minggir. Aku udah telat ke tempat kerja. Aku butuh penjelasan dari kamu. Aku tuh capek, Rob, sama hubungan kita. Kamu tuh egois. Gak pernah bisa serius. Suka semaunya sendiri. Semua karena aku cinta sama kamu. Ya, aku tahu itu. Dengan atas nama cinta, kamu udah berlebih-lebihan mengatur hidupku. Akhirnya, hari itu datang juga. Setelah semua emosi itu menyatu, aku sudah tidak sanggup lagi menahannya. Baru tadi pagi aku mengatakan putus pihak. Siang ini Robby sudah mengirimkan sebuah kado. Aku yakin hatiku sudah kuat untuk berpisah dengan Robi. Legalah, apa jual kui? Gus, rasa banter-banter. Dasar bocah aneh. masuk bar putus ngasih barang begituan? Coba baca suratnya. Aku kok jadi penasaran. Kok malah jadi kamu yang penasaran? Vira Wulandari, aku kabulkan permintaan kamu putus denganku. Tapi terima pemberian terakhirku ini. Dan aku mohon, kamu selalu membawanya sebagai penggantiku. Ojo gelem, Fir. Mending kamu cari cowok lain sebagai penggantinya dia. Enak aja, masa orang dibandingin sama barang begituan? Dan itulah Robi. Apa yang dilakukannya banyak yang tidak aku mengerti. Selalu dengan alasan untuk menjagaku tanpa memperdulikan perasaanku. Kado ini membuat aku yakin kalau aku harus lepas dari kehidupannya. Eh, ya tapi langsung dibuang ngono. Dan ini langkah awal hidup baruku. cek, Mbak? Boleh, Mas. Wah, bisa kebetulan gini ya. Filmnya, Mbak. Oke, okay, thank you. Hmm. Kehidupanku ya. mulai berjalan normal seperti biasa. Tidak ada lagi yang bawel mengingatkanku makan, sudah pulang, hati-hati di jalan, atau sekedar telepon hanya untuk memastikan aku berada di mana. Dan yang pasti, tidak ada lagi sifat kekanak-kanakannya. Rung iso move on ya. Apaan sih orang cuma ngeliatin inbox aja. hilang. Maaf, maaf nggak sengaja. Koyone sing jadi cowokmu kudu sabar banget deh. Berjalan normal atau ini yang disebut kehidupan normal. Tapi kenapa aku mulai merasa ada yang hilang? Mira! Gimana kakimu? Santai loh ini tuh ntar paling juga sembuh sendiri. Karena aku udah biasa. <laughs> Yura ya santai-santaian. Sik dilit, tak cukup ke salep nih kotak P3K. Hmm. sorry ya Fir. aku minta temenin ke sini. Habis Mbak Yu maksa aku buat kenalan sama cowok itu. Iya, aku tuh sebenarnya juga penasaran tahu sama cowok itu. Tapi ojo guyu loh, apalagi nih orangnya jelek. Kamu tuh loh, sukanya suzon gak sama orang. Benar kata orang, kita akan tahu betapa berharganya dia setelah kita tidak memilikinya. Bentar ya mbak, nanti saya ganti. Dan aku benci Vira. mengakuinya. Inilah yang aku takutkan. Ternyata aku belum siap lepas dari Robby. Aku ternyata merindukan apa yang pernah ia berikan kepadaku aku menyesali keputusanku waktu itu. sakit. Makanya lain kali kalau jalan hati-hati ya. Eh, jangan pakai itu. Pakai trombo flash aja. Kalau ini udah dijamin halal. Sebenarnya ini pemberian terakhir aku Eh, tapi malah kamu buang. Maaf, tapi kenapa kamu kasih itu? Karena ini sebagai pengganti aku. Aku kan hafal, kamu tuh orangnya ceroboh banget dan aku udah nggak bisa selalu dekat dengan kamu. Nih, simpan. Mas, lihat cewek yang di situ pakai hijab itu tuh. Nanti tolong dijemput ya. Aku minta maaf ya, kalau selama ini semua perhatian aku udah buat ganggu kamu dan buat kamu gak nyaman. Tapi percayalah, semua itu aku lakuin karena aku sayang banget sama kamu. Kalau kamu mau menerima semua perhatian aku, semua kebawelan aku, dan semua yang aku lakuin buat menjaga kamu, Vira Wulandari, aku mau menghalalkan hubungan kita. Tapi Rob, uh, uh... ya udahlah, aku udah tahu jawabannya. Aku pergi ya, Fir. Muhammad Robi Awaludin. Aku bersedia. Sekarang Trombo